格斗行业天花板级别的爆款脚靶到底长什么样子？它真的就是 HBW 的空气拳腿靶，不是老王卖瓜自卖走夸，它真的特别好。我们从来没有遇见过一个东西，一夜之间库存就断了。当然，我们现在补货完成了啊，白色的还没完成，白色的真的是还得再等几天，你们别着急了。我们说叫它拳腿靶，对吧？因为打拳踢腿更加便捷。就这个好在哪儿？它真的好在里边有一个气囊，它不仅是一个气囊，整体的设计，包括这个手放在这个球上面，这个抓桃子这种感觉啊，很。 多人以为说你这就是卖的空气，里边空气它不是空气，里面它有四层填充，它在有的层做了气囊的镂空，进气还会排气，还会出气，它反复进去出气，它最大效果就是什么呀？教练扶着不累，学员踢着那种那种那种感觉，声音特别响，特别大，而且教练扶他学员踢的时候他不受伤，他不会说胫骨踢肿这种感觉他不会有。但是如果你说啊拿把去练习骨密度，你还真得是传统的脚把。